Уши свиные, копчено-вареные. Да с хорошим пивом. Да что тут говорить, да и некогда. Как делается, смотрим. thank you